Abigail, ang intern na kulang sa confidence. Maganda ka kaya nung bata tayo? Oo. Ang tawag sa akin dati, Pretty Abigail. Tapos, nabankrupt ang family ko. Nag-concentrate ako sa trabaho kaya hindi ko na naalagaan ang sarili ko. At si Kevin, ang boss na sobrang strict. Kung hindi ka ready, walang dalang ideas. Mabuti pang huwag ka nang umaten. Sa opisina, madalas silang magkaasaran. Puro ka Pero magbago kaya ang lahat kapag nalaman ni Kevin na first love nila ang isa't isa, sabay-sabay nating i-ship ang newest high couple na magpapakilig sa atin tuwing hapon. Me Always You, Mondays and Thursdays, 2.45pm and Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, 5pm on GTV. Miss Pat ang kumuha sa kanya, pero kayo nagsisante sa kanya. Kaya ba kayo nagagalit dahil may gusto kayo kay Abby? Absence makes the heart grow fonder. Ba't naman kasi siya tinanggal sa trabaho? Wala naman siyang kasalanan. Kaya naman si Joshua, hindi na kayang itago ang feelings. Pwede bang ligawan kita? Ay, Diyos ko, Kevin! Hi, Abigail. Bakit ka ba nandito? Small world. <laughs> Kaya kung pwede, bumalik ka na sana sa fiesta at magtrabaho ulit para sa akin. Hindi ikaw si Abigail. Bakit mo ko niloko? Sino ka ba talaga? The truth will set you free. Hindi ako mapakali. Sabihin mo sa kanya ang totoo, yan ang gawin mo. Go na, Abby! Aminin mo na kay Kevin ang lahat. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Kilig overload this week sa... Matanda na tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Me always you. Mondays and Thursdays, 2.45pm. And Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, 5pm on GTV.